はい、こんばんはということで、えー、また今回もニューポケモンスナップ今回は公演かっこ昼の初めてのレベル3ですますます さあどんなポケモンどんなコースどんなことがあるんでしょうかオンになオンってなオンになってなかったマイクあ可愛いズームズームでしょこれあれはオーブ待ってるよほらほらほらああピチュピチュピチュだってばなんかある気じない 何本当？うん喧嘩してない喧嘩してるああ終わったもうちょっと終わったちょっとで、ゃあ好きだお仲良しかわいいかわいそうだよこの しているなんかいるもうジャンボなんで歩いてんのあいつ <laughs> あなんか何ヘラクレスあなんか飛んでた クレスじゃないよ導いてなんかいるよなんかああピジョンああ早く早くピジョンピジョンピジョンどういう なんか行けるんだ、ルートが。もうルートあったよ。今ルート矢印あったよ。あ、一歩の巣ができてる。丈夫だから上も通れるんだね。道見たよ今なんか今出た お違うみたあ這い上がってきてた今みんなこのシーンだな食事中怖いんだけどああもうジャンボ遊びに行った違うコースなんか同じだよねだって今矢印の方検索したわかんな 長押ししてなかったよつばつば九郎がつば九郎じゃないよつばつばめか野球でしたつば九郎確か そろ超かわいい猿のり見合いか 早いねむずいなやっぱり難しいよ難しいよレベル上がることについて新しいポケモンいたっけあーあの矢印は気になるかわいいピチュそれだな真ん中だし 4うわいいじゃんロードリオおいいじゃん真ん中ヘラクレス なんだろうこっちの方が4だ大きいフィーバーの方に入っちゃったへえー、どっちもかわいいなあいいじゃんそれ。 さあ今回の点数はいかがなもんでしょうさて4 0点はいくでしょうどれか、うん、ナイスタイミングそれいくんじゃないああいたいいね2 0点ぐらいあいかない2 0点もいかなかった ベストタイミングいいんじゃない ?4500 ぐらいいくんじゃないのあれ海悩んでるあ大きさだね可愛いけどこれはいけないよ更新しないよいいね更新要素ないよギリギリじゃん惜しかったで踊りいいねこれもいい感じなんだけどな ああ、1か。でも初めてだね。うん。新発見だ。ナイスタイミング。フラージェス。ナイスタイミング。何が4だんな、どんなタイミングだったんだろう。向きがっイェーイ。 れはいいじゃないかな更新しそうだねうんギリギリいいねこれも更新しそうだね真ん中だもん大きいしヒバにいいねいや更新しないかな これは更新するこれはするでしょおいこれはちょっと可愛いからアップロードしよういいねスバメこれはもう更新するんじゃない光ってるしうん いいね公園あやちゃんお願いしますえ何やればいいレベルが上がりそうなところあとは初めてのレベル上がりそうなところあったっけ初めてのレベルはないんじゃないよろしくね。だっけな。 夜これはやだ夜ジャングルはもう際どいなど何始めたところもこれはあともうちょっと待ってだってこれまだかどうなんだろうこれ海中は海中はにレベル2で行ったことあるよ じゃあ砂漠だ砂漠これうんレベル2になるよさあ初めての砂漠です行ってきますオーブはまだできないんだよねリンゴがいいですねあ頑張ってね誰かいた 何あれ長押しするやつやんあれあれサボテンその転がってくんじゃない転がった先に何かいる どこまで転がるよし。 있어요 이거 예뻐 하나 더 어, 이거 이거 이거 이거 이거 아, 야만 ん花じゃないもっと近いやついるよいる色違いあちゃんも あ2個目の方ってあ燃やして食べてるくれたかな燃やしてが届かない。あ、そっち向く。あの一番上にあるんですよ。 あれ何やってるのトカゲ起きないんだ当てても起きなかったどういえ一気に、難しいあそこ一気に下がるの あの、入れんじゃないの、あれ地獄。 さっき取ったっけわかんないもう一個の方はあなんか今そんな煙がだから多分レベル2になったら見れるようになるのかなまあコースが変わるんだろうねそろそろ どっちかうんいいかなコロコロコロリン1が初めてなんだ さんできたんだどっちがいいこれスコルビー 目ですねえー、レベル2いくかないや難しいよなんか微妙だったなナイスタイミングいいね中途半端だね全部いいね飛んでる Meatloaf. Meat. いいね。これは結構もっと大きくするよ。いいね。お、きた。よし。わ。さ。いや難しかったですか。難しかった。 レベル2を次やりますえー、やっぱあれじゃない会会場会場レベルにやったことないんじゃないこれでここまで行くんだよ会場か砂漠昼かどっちかを次やりますということであなんか待ってフォローであら何の報告ですか 何の報告だろうボロゼの先はこの後またねバイバーイ